жесір төртінші бөлімі автор қарлығаш сүлейменқызы оқыған қарлығаш сүлейменқызы әңгіме сізді жесірдің көз жасы ұрады бізді алла панасына алады ал сіз өз істеген ісіңізге өкінесіз деген жанар кете береді ашуланған енесі аузына келгенін айтып қалып қояды бұл оқиғадан соң жанар енесінің әлі де болса теріс жолда келе жатқанына жүрегінің қалайша қарайғанына жаны ашып келеді өкінішке орай енесі өзгермеген екен міне алланың құдіреті бойынша бүгінде жанар өзіне баспана тапты мұстафаның сиыры жоғалған күні оны көршісі үйінде ұстап отырған екен кешке дейін іздеп келмесе кешке апарып беремін деп ойлаған еді ал мұстафа жайлауға кетіп қалды ма деп таңертең ерте тұрып шығып кеткен екен Сона сонадайдан қарайған адамды көрген мұстафа ат басын сонда бұрған жайы бұл сөздерді естіген томиристің көздерінен еріксіз жас шығып жатыр еді мұстафа да өзінің досының анасы мұндай қатыгездік жасайды деп ойламаған еді мұстафа қол ұзын жандардың бірі еді жанардың мәселесі бойынша досы әбдіраманға жолығып оған болған жайды айтады әбдіраман көп ұзамай заң бойынша жанарға тиесілі мүлікті өзіне қайтарып береді Әділдің жылы болар күні мұстафа жанарды алып ол үйге барады көпшілік жанарды жақтырмай саусақтарын шошайтып отыр сыбыр күбір де естіліп жатыр құран оқытылып әділді еске алу шарасы жасалып болған соң мұстапа көпшілік алдында жанардың кінәсіз екенін айтады енесі сол жерде өзінің қалай қарабет болғанын білмей қалады оның өз аяғымен үйден кетпекші болғанын көргенде жанар адами қасиет танытып оны алып қалады сол кезден бері енесі өз қателіктерін түсіне бастап еді жанарға жасаған озбырлығын құдай оның алдынан шығарды ол бірте келе тілі күрмеліп сөйлеуге шамасы болмай қалады кезінде марқұм күйеуі, неде күн бермеген тілімен түйреген енесі осылай жақ аша алмай қалды иә расында бар кінәсі өз алынан золап өте шықты қанша жерден өзіне әділетсіздік жасап жала жапса да қартайған енесі жанар өз қолына ала білді қайын әпкесі анасының мұндай күйін көріп анасынан баз кешеді оны тастап өзге үйде тұрып жатады бұл да бір оның жазасы болды тамирис пен мұстафа жесірді өздеріне паналатқаны үшін алланың мейіріміне бөлем алла оларға егіз ұлды бірден сыйлады соңы